pour nous prêcher. J'attends plus de votre acclamation. Gloire à Dieu. Dieu merci, c'est en tel jour que ça se passe. Les plus d'en haut l'abondance d'en haut, la joie d'en haut. Des montagnes vont se déplacer ce dernier jour. Merci Coral, c'est accompli. Tes problèmes sont terminés. Tes montagnes sont terminées. Les attaques du diable sont terminées des lames terminées. Pour la chorale, c'est terminé. Tous nos nos ministres, c'est terminé. Tous ceux qui sont en ligne, partout dans le globe, dans le monde, les problèmes ce soir sont terminés au nom de Jésus. Regardez ici, s'il vous plaît. Les yeux dans les yeux tes problèmes sont achevés au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton nom. Merci à cause de l'abondance de la pluie, des averses, de miracles, les pluies de salut, les pluies de guérison, les pluies de montagnes qui se déplacent, pluies des attentes de ton peuple. Ce soir, c'est fait au nom de Jésus. Parle à chaque cœur. Déverse tes bénédictions pour chacun. Confirme tout ce que ton peuple espère. Et comme tous nos ministres, dans toutes les nations, tous nos membres de la chorale qui nous ont chanté et tout cela que tu as utilisé comme ils ont déclaré que nous n'allons pas ramener nos problèmes à la maison. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Dieu t'a béni, assieds-toi dans les bénitions de Dieu. Ce soir, je vais vous lire premier roi 18. un roi 18, verset 1. 1 roi 18, verset 1. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. Va, présente-toi devant Achab, et je te ferai, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. sur la face du sol. Aujourd'hui, comme nous venons au message pour conclure, Dieu nous dit qu'il fera tomber la pluie, qu'il qu'il enverra les averses, les bénédictions, qu'il enverra les exploits surnaturels de la gloire et il envoie sur la terre toutes les nations de la terre, tous les pays du monde et toutes localités, tout, lieu, toute région, toute commune, tout État, tout département, toute communauté dans le monde. Je, je, je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Mais les enfants d'Israël, en ce moment, ils n'étaient ni là-bas, ni ici. Alors Dieu a dû les défier. Verset 20. Verset 20, il dit, Achab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Jusqu'à quand, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est le mal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Ils n'ont pas pu répondre. Ils n'ont pas compris que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ce Dieu était encore vivant. ils adoraient Baal maintenant. Et c'était terrible pour eux. Parce qu'ils clochaient des deux côtés. Et le Seigneur nous dit ce soir, prends ta décision et fais ton choix et comprends que le Dieu du ciel, il dit je suis Dieu et je ne change pas. Et Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, comme tu viens du côté du Seigneur, il y aura des plus de bénédictions. Verset 45. Verset 45. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il eut une forte pluie. C'est arrivé là-bas, ça va se produire maintenant. Une forte pluie. Mais le Seigneur fait un appel. Ce soit le message est intitulé L'appel divin aux chercheurs des pluies de bénédiction. Dieu demande, où tu où te tiens, où, qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu comprends, est-ce que tu sais que ce problème que tu as amené aujourd'hui, que le Seigneur va le balayer de ta vie, cette maladie, Dieu va la balayer, cette montagne, il va la déplacer, toutes ces choses qui ont apporté la tristesse dans ta vie, tout ce soir, sera réglé. Et il te lance l'appel. Et il dit, ne cloche pas des deux côtés. Viens et centre ta pensée et ta foi sur le Dieu Tout-Puissant, le seul qui ne faillit jamais. Et ce soir, les miracles dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps et dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus.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 Choisis la guérison. Il y a le péché, le salut, Choisis le salut. Il y a la tristesse, il y a la joie, choisis la, joie. Il y a le mal, il y a le bien, choisis le bien. Il y a la bénédiction et il y a, il y a la malédiction, choisis la bénédiction. Choisis la vie, choisis la mort, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Je viens t'annoncer la décision du ciel te concernant. Tu vivras la vie éternelle, la vie abondante, la vie céleste, la vie surnaturelle. Ta vie ne sera pas écoutée, tu vivras au nom de Jésus. L'appel divin aux chercheurs des pluies de bénédiction. Ce soir, il y a trois choses à considérer. Premièrement, clocher. Deuxièmement, écouter. Troisièmement, la guérison. Tu passes de clocher des deux côtés à écouter. Et comme tu écoutes bien, ce soir, tu vas bien écouter. Ensuite, la guérison va suivre. Je suis guéri. Je suis guéri. Clocher de deux côtés et souffrant. Les enfants d'Israël clocher, ici, là, ici, là, de deux côtés et ils souffraient. Le dimanche, certaines personnes viennent à leur église, au culte il regarde le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et le lundi, ils, retournent à leur idole. Ils clochent. Et pendant que tu cloches comme ça, il y a la souffrance. Clocher des deux côtés et souffrant. Deuxième point, écouter avec une observation réfléchie et se soumettre. Comme Élie est venu, il a dit, nous allons mettre Dieu à l'épreuve. Et le prophète de Baal, qui, qui fasse le sacrifice, mais sans le feu. Et moi, j'apporterai le sacrifice sans le feu. Qu'ils prient. Ils sont nombreux. Les 450. Et quand ils vont prier, si ce Baal est capable d'apporter le feu, alors nous saurons qu'il a la puissance. Mais s'il n'a pas la puissance pour envoyer le feu, moi seul, pensez à cela. Un seul homme, Élie, avec la parole de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, avec la puissance de Dieu, avec l'assurance de Dieu, moi seul, je vais prier et le Dieu qui répond par le feu sera ton Dieu. Ils ont entendu. Ils avaient une observation réfléchie. Et ils se sont soumis. Ils ont soumis, toutes les choses des idoles. Et qu'est-ce qui s'est passé Troisièmement, la guérison pour les vrais obéissants et pour les vrais obéissants et suppliants. Comme tu supplies comme tu pries, comme tu invoques le Dieu du ciel, et tu sais que c'est le seul Dieu, le Dieu du salut, le Dieu de notre guérison, le Dieu de notre rédemption, le Dieu qui accomplit des miracles, même aujourd'hui. Les miracles viendront sur ta vie, ta guérison, la guérison totale, dans ton esprit, dans ton âme, dans ta pensée, dans ton corps, dans ta famille, dans tes projets, dans ta profession, dans tout ce que tu fais de tes mains, le Seigneur va arracher la main du diable de ta vie complètement au nom de Jésus. La guérison serait pour les vrais obéissants et suppliants. Premier point clocher des deux côtés et souffrant. Pendant que tu cloches des deux côtés, il vient à la croisade. Je retourne à ma religion. Et après la croisade, je retourne à papa qui, met qui me fait les traits sur le corps. Après la croisade, je vais retourner. Ceux qui me donnent quelque chose à boire, quelque chose à avaler, je vais après la croisade, et après la croisade, j'irai vers ceux-là qui me donnent quelque chose à laver. Tout cela, tu cloches des deux côtés. Voyez cela encore. En premier roi, chapitre 18, 21. Élie, alors Élie s'approchait de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Tu es en train, tu vas par par-là, tu cherches par-ci, par-là, tu cloches de deux côtés depuis combien d'années maintenant Et tu souffres. Tu cloches de deux côtés pendant toutes ces années et tu n'es pas sauvé. Tu cloches des deux côtés depuis ces nombreuses années et ta vie n'est pas réglée. Ta famille n'est pas établie. C'est pourquoi le Seigneur te pose la question. Pendant combien de temps Pendant combien de temps si tu es sur un chemin pendant longtemps et tu n'atteins pas la destination, pourquoi ne pas faire demi-tour et dire il n'y a pas de salut là-bas. Je suis là-bas il y a longtemps. Il n'y a pas de guérison là-bas. Il n'y a pas de repos là-bas. Il n'y a pas d'unité de famille. Il n'y a rien là-bas qui a établi et qui apporte des bénitions dans la famille. Je suis sur ce long chemin il y a longtemps et ça ne m'a pas profité, je reviens. Comme tu reviens, quelque chose de bon va t'arriver. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, après lui. Et ils n'ont pas pu prendre la décision. La tradition, elle, est là il y a longtemps. La tradition est rentrée dans nos vies. La, la, tradition religieuse, la tradition superficieuse, superstice, la tradition, et on va ici, on va là-bas. Regardez ces gens-là en deux rois 17. 9. 2 rois 17, verset 9. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel, leur Dieu, des choses qui ne sont pas bien. Vous savez, il y a des gens, ils parlent comme les chrétiens le dimanche, ils se comportent comme les chrétiens le dimanche, ils s'asseyent tranquillement là-bas dimanche, et tout semble être bien, mais en secret, en secret, ils ils pensent, ils agissent, ils font des choses, ils se comportent, ils pratiquent des choses, des choses secrètes, qui ne sont pas droits aux yeux de l'Éternel contre leur Dieu. Verset 33, verset 33. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu. Ils, servaient, ils craignaient, oh, je crois en Dieu. Laisse-moi te dire, j'ai été baptisé depuis mon enfance. ils craignaient l'éternel. J'ai mon carnet de baptême. Ils craignaient l'éternel. Oh, ils disent qu'ils prennent la Sainte, comme, la Sainte Seine dans leur communion. Mais en secret, ils font le mal. Ils craignaient l'éternel. Et ils servaient encore leur Dieu. les dieux de la famille. Les dieux de la tribu. Les dieux de la nation. Ils craignaient l'éternel extérieurement et ils servaient leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. 34. Celle qui ils suivent encore aujourd'hui. Je connais un verset de la Bible. J'ai deux Bibles dans ma maison. En ils suivent encore, aujourd'hui leur premier usage. Ils ne craignent point l'Éternel et ne se conforment de tout leur cœur. Ils n'ont pas l'expérience du salut. Ils n'honorent pas Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Alors Dieu dit, ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leur loi et à leur ordonnance, ni à la loi et au commandement prescrit par l'Éternel aux enfants de Jacob, qu'il appela du nom d'Israël. Verset 40. Et ils n'ont point obéi. Ils ont été à la croisade et n'ont point obéi. Ils pensent que venir à la croisade, ça suffit. Mais ils clochent des deux côtés. Et ils ont suivi leur premier usage. La fumée du passé est là, l'ivrognerie du passé est là, la fornication du passé est encore là, le vol du passé est encore là, la violence, le vol du passé est encore là, la cruauté du passé est encore là. et ils suivirent leur premier verset Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leur image. voyez cela Ces nations craignaient l'Éternel. On dit, notre religion nationale est la chrétienté. Ainsi, ils font tout ce que la chrétienté a apporté. Ils, ils observent la Pâque, les temps de moisson, les choses religieuses, les chants religieux, et ils lisent un peu la Bible. Ils méritent même certains versets de la Bible. Toutes ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images. Et, et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Il y a des gens qui clochent des deux côtés. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas clocher des deux côtés. Je n'ai pas entendu. Tu ne vas pas clocher des deux côtés clocher des deux côtés sera ôté de ta vie au nom de Jésus. Tu dois prendre la décision. Christ est mon sauveur. Tous les jours de ma vie, Christ est mon Seigneur. Partout où je vais me retrouver, je vais vivre selon ma conviction que je suis né de nouveau, que je suis converti, que je suis enfant de Dieu. Je ne vais pas clocher des deux côtés et tu ne vas pas plus, tu vas plus clocher au nom de Jésus. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Jérémie, chapitre 2, 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau, qui ne retiennent pas l'eau. Examine ta vie. Pourquoi ne pas prendre ta décision et dire, ce Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, celui que je vais servir. Je ne vais aller ni à gauche ni à droite. Je vais demeurer avec le Seigneur. Alors, toutes les calamités du passé seront balayées de ta vie au nom de Jésus. Ce soir, j'ai dit ce soir sera la soirée de ta rédemption tu sortiras d'Égypte et tu sortiras de tout sort, de toute calamité que la vie d'Égypte a apporté sur toi au nom de Jésus. Car mon peuple a combien double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Verset 17 cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel Toutes ces souffrances, Christ aurait enlevé ça si tu ne clochais pas des deux côtés. cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel, ton Dieu, ton Dieu, lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie. Chapitre 30, chapitre 30 de Jérémie, Verset 15. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur que cause ton mal C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Maintenant, si tu prends la décision, les choses vont changer. Dans ta vie, les choses vont changer. Dans ta famille, les choses vont changer. Sur ton corps, les choses vont changer. Toutes les calamités, toutes ces mauvaises choses qui sont tombées sur toi et que tu as senti, comme tu reviens au Seigneur et tu dis, je plus de religion traditionnelle et la religion superficielle, je donne mon cœur, ma vie, tout ce que j'ai, je donne cela au Seigneur. Les choses vont changer. Verset 17. Verset 17 mais je te guérirai. À qui C'est pour qui je me réjouis avec toi. Toutes ces choses du passé, ces maladies, Dieu va les enlever ce soir. Mais je te guérirai. Je penserai tes plaies, dit l'Éternel. Car il t'appelle la repousser. Cette Sion hein, dont nul ne prend souci. Verset 22. Verset 22. Vous serez mon peuple. Où, est le peuple Vous serez mon peuple. J'ai dit où est le peuple vous, vous allez appartenir à Dieu. Et quand vous appartenez à Dieu, aucun Satan, aucune maladie, aucun malheur ne pourra toucher vos vies au nom de Jésus je serai, et je serai votre Dieu. Ton Dieu, c'est qui ça Ton Dieu, ton Dieu, tu n'appartiendras pas à Dieu et, Satan, et à Satan au même moment. Jamais. Tu ne vas pas appartenir à Dieu et à la société secrète au même moment. Tu ne vas pas, tu vas pas clocher des côtés. Et il dit, je serai ton Dieu plus, tu vas plus clocher, tu vas plus clocher des deux côtés. Revenons maintenant. Deuxième point maintenant. Écoutez avec une observation réfléchie et se soumettre. Écoutez avec une observation réfléchie. Avec une observation réfléchie. Comme tu es venu, tu as écouté tous ces témoignages. Tu as vu les grandes choses que Dieu fait de nos jours. Tu as vu qu'il agit ici, à Port-à-Côte, sur le site de la croisade, et il agit partout au Nigeria. Tu as vu et entendu les témoignages. Tu as vu qu'il va au-delà du Nigeria, dans tous les pays d'Afrique. Tu as entendu les témoignages, les témoignages d'Europe, les témoignages d'Amérique, les témoignages d'Australie, tu as écouté de l'Inde, tu as écouté d'Asie. Quand tu écoutes, tu dois avoir une observation réfléchie. Tu te dis, ah ah, si Dieu peut faire ça de nos jours, ça veut dire que l'âge des miracles n'est pas passé. Cela veut dire que Dieu, qui me voit ici et qui voit ces autres là-bas, tu dois réfléchir, tu dois méditer sur ce que tu entends. Une observation réfléchie. Et tu dis, si c'est ainsi, je me soumets au Seigneur. Et comme tu te soumets au Seigneur, les miracles vont avoir lieu dans ta vie. Tu seras un enfant de Dieu. Et sa puissance, sa force. Et tout miracle dont tu as besoin va te suivre jour après jour. Un roi, chapitre 18, verset 22. Ils ont entendu, ils ont observé, ils étaient réfléchis et se sont soumis. Et Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Verset 23. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai aussi l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Verset 24. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. C'est bien dit. Maintenant, regardez tous les lieux que tu as été chercher la guérison, la délivrance, chercher l'exorcisme pour qu'on chasse les mauvais esprits. On t'a donné quelque chose à boire, quelque chose à avaler, et on t'a dit de rouler par terre, on t'a dit de t'agenouiller sur le sable, et on t'a dit ce qu'on voulait dire, et tu retournes à la maison, le même. Tout est toujours le même. Et regardez de l'autre côté. Sans qu'on ne lance quelque chose sur toi. Sans qu'on ne passe quelque chose sur ton front. Et sans qu'on ne fasse quoi que ce soit. Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, là je suis au milieu d'eux. Christ est encore vivant. Et pour prouver qu'il est encore vivant, nous disons Seigneur Jésus, tu es encore vivant et tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Regarde ton enfant là-bas, regarde ta créature là-bas, regarde les croyants là-bas, touche-les, guéris-les. Et alors, il le fait. Est-ce que Christ est mort ou vivant? Est-ce que Christ est important ou puissant? Est-ce que Christ est capable ou incapable? Capable. Tu as écouté ces témoignages et tu penses. Et à cause de ces observations réfléchies, tu te soumets maintenant. Tous ces prophètes de mal. ils ont fait tout ce qu'ils voulaient faire. Ils ont sauté, ils se sont coupés la peau. Ils ont parlé dans des langues que les gens ne comprenaient pas ils étaient en extase. Et il y avait de grands bruits. Et rien ne s'est passé. Elie a dit, réveillez-le, nom. Si c'est Dieu, Elie a dit, s'il est, est, en voyage, ramenez-le. Et ils ont crié. Rien ne s'est passé. Maintenant, Elie dit, bon d'accord, vous avez fait pour vous, mettez-vous de côté. Verset 36. Verset 36 au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, il n'a pas sauté, il n'a pas roulé en l'air, il n'a rien fait, il n'a pas fait d'acrobatie, il est resté debout droit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, et que je suis ton serviteur, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Pense, tu écoutes avec une observation réfléchie. Vous voyez, tout ce que nous avons fait ici, c'est clair. Nous sommes devant vous. Vous écoutez les chants, vous écoutez tout ce qui témoigne et vous voyez le docteur qui examine les gens et il dit, voici ce que nous avons découvert et vous écoutez les autres, après être guéris, ils sont allés faire vérification médicale et ils ont amené leurs résultats médicaux. Et nous étions à un point. Maintenant, après la prière, je suis allé vérifier, voyez les résultats. Pourquoi ne pas écouter cela et observer de façon réfléchie et te soumettre au Seigneur Alors Élie dit, j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Verset 37, il dit, Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène le cœur tous les témoignages que tu écoutes, toutes les bonnes choses que Dieu fait, c'est pour que comme tu écoutes, comme tu penses et tu observes et que tu te soumets, que tu saches que l'Éternel est Dieu et que c'est lui qui a ramené ton cœur à lui. Verset 38, verset 38, et le feu de l'Éternel tomba. Quelqu'un crie à et Amen. Et le feu de l'Éternel tomba ce soir, comme il l'a fait dans tous les autres jours. Le feu de Dieu va tomber et il va brûler toute chose de ta vie, toute maladie de ta vie, toute infimité de ta vie, tous les, tous les biens du diable qui logent là-bas dans ta vie le Seigneur va envoyer une extermination totale. Il va les consumer de ta vie au nom de Jésus. Et consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Ce soir, c'est pour ta soirée. Ce soir, c'est ma soirée verset 39, verset 39, quand tout le peuple vit, quand tout le peuple, quand tout le peuple vit cela, ce n'était pas quelque chose. Seuls les initiés ont vu, seuls ceux à qui ils avaient parlé en privé pour dire, bon, quand tu iras là-bas, alors, dis, j'ai vu, je vois, dis, je vois, je vois. Non, non, non, non. Il n'y a rien de privé ici. Et il n'y a pas de manipulation ici. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Le Dieu qui est capable. Le Dieu qui exauce les prières. Le Dieu qui sauve les âmes, le Dieu qui ôte la mauvaise chance, le Dieu qui change ta vie. Il est le Dieu du ciel, c'est lui l'Éternel. Il est venu te visiter. Il le fera dans ta vie au nom de Jésus. Job 42, 2. Je sais. Job 42, 2 je reconnais que tu peux tout. Il dit, je reconnais. Les enfants d'Israël, quand ils ont vu le feu tomber, et Élie n'a pas mis un, un, n'a pas une allumette, ça c'est le feu du ciel, la guérison du ciel, la délivrance du ciel, la puissance du ciel. Alors Job a dit, Job était, depuis le chapitre 1, le diable a ravagé sa famille, le diable a détruit ses champs, tout, tout s'est effondré. Chapitre 2, le diable a visité encore et tout était totalement parti. Maintenant, même son corps, il y avait la maladie. Et dans le chapitre 3, les amis sont venus. Ils pouvaient seulement parler ils ont seulement prononcé l'histoire, la philosophie. Ils parlaient de la religion. Parler, parler, parler. On ne cherche pas du babadage. Hein. On cherche les miracles. Hein. Les miracles sont venus. Il a dit, les miracles sont venus ce soir. Et après parler, parler, après parler, parler. La religion est venue, la philosophie est venue, l'histoire est venue dedans. Mais pas de solution. Alors, Job, Dieu même a parlé à Job. Et il dit, est-ce que tu étais là quand j'ai fait ceci Est-ce que tu étais là quand ceci est arrivé Et Job a dit, maintenant, je reconnais. Quand tu viens au point que tu reconnais que Dieu est capable et que Dieu peut balayer cette montagne ce soir, ce sera fait. Je reconnais que tu peux tout. Que tu peux tout. Tout dans ma vie. Que tu peux tout. Tout tout ce que j'ai perdu, tu peux tout ramener. Mon corps, qui est malade, tu peux apporter la guérison sur mon corps. Tous mes biens qui ont été brûlés par le feu, tu peux tout ramener. Tous mes enfants qui sont perdus, tu peux me donner d'autres enfants pour les remplacer. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose et que rien ne s'oppose à tes pensées. Verset 10. Verset 10. Verset 10. Job 42, verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état. L'Éternel rétablit, te rétablit dans ton premier état. Quand il, Job, il priait pour ses amis et l'Éternel lui accorda et l'Éternel lui accorda, et l'Éternel t'accorde le double de tout ce qu'il avait possédé. Je t'accueille, les bénédictions de Dieu. Je t'accueille dans la surabondance de Dieu ce soir au nom de Jésus. Troisième point maintenant, la guérison pour les vrais obéissants et suppliants. La guérison pour les vrais obéissants et suppliants. Comme ces gens ont vu, quand Élie a prié, ils ont dit, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, que le peuple sache que je l'ai fait, selon ta parole. Alors, le feu est tombé. Verset 41. Un roi 1841. 41. Et Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car tous les problèmes du passé, ce soir, à ce moment, ils sont balayés, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Car il se fait un bruit qui annonce la pluie maintenant. Seul Elie a entendu ce bruit de la pluie Achab n'a rien entendu. Jézabel n'a rien entendu. Les serviteurs d'Achab n'ont rien entendu. Même le serviteur d'Élie n'a rien entendu. Que les autres entendent ou pas, ton miracle est défini ce soir. Il y a le bruit qui annonce la pluie. Pas seulement la pluie, une pluie abondante dans ta vie, l'abondance de provision. la provision abondante, hein. le miracle abondant, verset 42. Verset 42, Achab monta pour manger et pour boire. Mais Elie dit à Achab, va, mange et bois. Il y a une pluie abondante qui s'annonce. Achab parmi tous les gens, même s'il n'a pas entendu le bruit de la pluie abondante, il savait que ce prophète a prié et le feu est tombé. Quel que soit ce qu'il te dit, il me dit maintenant, je vais croire, je le ferai, parce qu'il écoute ce que je n'écoute pas. Si Achab a pu agir comme ça, et toi, tu es meilleur qu'Achab, non? N'est-ce pas Tu es meilleur que Jézabel, non N'est-ce pas uh-huh. Si Achab a pu monter pour manger et que les trois ans et de famine allaient prendre fin maintenant, il n'a pas vu la vision, il n'a pas écouté la voix du ciel. Élie a seulement entendu et il a cru à Élie. Comme tu crois, le prophète, l'homme de Dieu, tu crois à, la, à celui que le Seigneur a envoyé ce soir, les miracles vont arriver dans ta vie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel. Et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Maintenant, Élie, ce grand prophète, en son temps. C'est comme ça qu'il a prié. Mais plus tard, un plus grand qu'Élie, quel est son nom? Jésus est venu. Et quand Jésus a prié, il ne s'est pas mis par terre. Élie l'a fait. Mais Jésus est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole est devenue chère. Elle s'est faite chère. Et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé la gloire comme la gloire du Fils unique, de plein de grâce et de vérité. Il ne s'est pas jeté par terre comme ça. Tout ce qu'il fait maintenant, il lève les yeux vers le ciel et dit, Père, je sais que tu m'as déjà exaucé. Mais à cause de cette foule je dis cela. Lazare, sors Qu'est-ce qui est arrivé Il est sorti. Mais Élie, c'est comme ça lui l'a prié. C'est comme ça nous prions maintenant. Les disciples de Christ, nous suivons Christ. Et nous prononçons la parole. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Tu es déjà guéri ce soir. Tu es sauvé ce soir. Tu es délivré ce soir. C'est confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Verset 43. Verset 43. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Élie a dit, j'ai entendu le bruit de la pluie abondante. Je sais la plus abondante, la plus vient. Mais mon serviteur, va et vérifie, va et voit. Et il est allé, il la regarde et dit, il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous savez, après la prière, et nous disons, examine-toi. Comme Élie a dit à son serviteur, va vérifier. Et il revient et il dit, je je suis allé vérifier et il n'y a rien. Certaines personnes, quand ils vérifient la première fois comme ça, et il n'y a rien, ils ne voient rien, ils courent pour aller aux arrêts bus. Mais Elia a dit, retourne encore, vérifie. Tu dois voir quelque chose ce soir. Examine encore. La deuxième fois, rien. Tu n'as pas bien regardé. va encore. La troisième fois, il revient, il dit, je ne vois rien. Élie était sûr. Dieu lui avait dit, dans le verset 1, j'enverrai la pluie sur toute la terre. Verset 1. Maintenant, nous sommes allés jusqu'au verset, pratiquement vers la fin du chapitre. Ce que Dieu avait dit dans le verset 1 doit se produire avant la fin du chapitre. Alors, c'est pourquoi Elie a dit, va la quatrième fois, il n'y a rien encore. Hein. C'est quel type de... toi, il dit vérifie. Ce tumeur est partie. Ce cancer est parti. Cette infimité est partie. Alors Elie n'a pas abandonné. Il dit retourne encore. La cinquième fois, rien. Sixième fois, rien. Il dit, il faut achever le cycle sept fois. Namon s'est plongé dans l'eau sept fois dans l'Ancien Testament. La première fois, le problème était encore là. Deuxième fois, le problème était encore là. Quand il a fait la septième fois, la perfection, tout était totalement pur. Et sachez, était comme celle d'un bébé. Alors, les murailles de Jéricho, ils ont fait le tour. Une fois, pas rien. Deuxième fois, rien. Troisième fois, rien. Au, le septième jour, ils ont fait le tour. Sept fois. Et ils ont crié. Ils ont crié. La, les murailles sont tombées. Tes murailles vont tomber. Tout ce qui se tient entre toi et la puissance de Dieu en ce dernier jour, tu ne repartiras pas sans un miracle. Verset 44, verset 44, à la septième fois, il dit, Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. un petit nuage. Ah, on cherche les pluies. Est-ce que c'est un petit nuage? C'est un petit sentiment. On cherche les rivières. On cherche la pluie. On cherche l'abondance. On cherche la surabondance. Et nous, nous voyons seulement une petite main. Ça, c'est suffisant. Il dit, c'est suffisant. C'est une indication que l'abondance est venue. Et il dit, monte, va dire à Chab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. Une avalanche de miracles. Miracles multiples sur ta vie. Alors verset 45, verset 45, en peu de d'instants, ça doit s'accomplir dans ta vie. La prophétie de la parole, ça s'accomplit dans ta vie. Le salut, qui est pourvu va s'accomplir dans ta vie. Le miracle d'aujourd'hui, le plus grand des miracles, va s'accomplir dans ta vie. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit. Et il eut, et il y eut, et il y eut, et il y eut une forte pluie. Grand salut. Où es-tu là-bas Grande guérison, où es-tu Grand miracle, où es-tu L'abondance ce soir, la surabondance ce soir, et le Seigneur l'accomplira dans ta vie. La tête baissée, les yeux fermés, la tête baissée, les yeux fermés. Le salut est réel et ça vient du ciel. La justice est réelle. Et elle vient du ciel. Le pardon est réel. Et il vient du ciel. Il va ôter toute la culpabilité de ta vie passée. Il va tout ôter. Amen. Tu veux ce grand salut, ce grand pardon, cette grande liberté, cette grande rédemption. Et ça vient sur toi maintenant, partout tout tu es. Merci. Tu lèves derrière ta main, partout où tu es. Lève ta main. Le salut, la justice, la rédemption, le pardon, venant sur ta vie, aujourd'hui, ça viendra comme une réalité dans ta vie au nom de Jésus. Tu lèves ta main. Lève-toi, s'il te plaît. Mets-toi debout. C'est pour toi maintenant. Où es-tu? Lève-toi. C'est pour toi maintenant. Le Seigneur t'a dit, choisis la vie et tu vivras. Certains disent, je ne sais pas si le salut est pour moi ou pas. C'est pour tout le monde. Choisis la vie. Choisis la bénédiction. Choisis le salut. Et tu vivras. Lève ta main et lève-toi. Partout où vous êtes, dans toutes les villes, dans les localités, dans les écoles locales. Et nous sommes connectés ensemble maintenant. Ce salut du Seigneur, sans aucune honte de doute, viendra sur ta vie. Partout, en tout lieu, ça vient. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui lèvent la main et ils indiquent qu'ils ne veulent pas clocher des deux côtés que Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, sera leur sauveur, leur seul sauveur. Je prie, comme ils soumettent leur vie à toi maintenant, sauve-les, chacun sans exception, au nom de Jésus. Confirme ton salut dans leur cœur. Merci Seigneur. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Comme nous avons demandé, et comme tu as demandé, et tu crois, c'est fait. Nous allons... Nous allons maintenant passer au moment de, de recevoir les convertis. Et après cela, je reviendrai pour les miracles multiples sur chacun ce soit au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans le royaume. partout, recevons les nouveaux convertis et dès que vous recevez les fiches de décision, mettez toutes les informations requises. Et après ça, vous allez continuer dans les bénitions de Dieu pour recevoir plus d'aide de notre pasteur de l'Église par la grâce de Dieu. vous qui êtes dans nos différentes nations francophones, accueillez les nouveaux convertis dans les églises locales. Ou bien si vous avez organisé votre programme en plein air, occupez-vous des nouveaux convertis, donnez-les les fiches de décision. Et nous autres qui sommes en ligne, il y a un formulaire, il y a un lien. Cliquez sur le lien et remplissez. Pour nous autres qui restons il y aura une pluie torrentielle qui s'abattra sur nous. Tu recevras, tu vas témoigner, c'est pour toi. Vous qui êtes en ligne, vous venez de donner votre vie au Seigneur. Après le message du pasteur ce soir, Visitez le lien qui s'affiche à l'écran et remplissez le formulaire. Nous pourrons vous aider davantage dans votre nouvelle marche avec Christ. C'est le même le lien, cliquez dessus. Il y a un don, qui, un cadeau, un livre. Un livre écrit par le pasteur qui va vous aider, vous édifier. Donc, rassurez-vous de cliquer sur le lien. Quand vous le faites, vos bénédictions ne vont jamais cesser. Vous qui nous écoutez à la radio ou à la télévision, envoyez vos noms, téléphone, numéro de téléphone, adresse email,

89. Il y aura un banquet spécial en ligne pour ceux qui sont en ligne, qui ont donné leur vie au Seigneur. Les détails vous seront envoyés plus tard. Le pasteur sera content de vous voir à ce banquet en ligne. Que Dieu vous bénisse. Prépare-toi pour ton miracle. Ce soir, comme la croisade prend fin, tes problèmes prendront fin. Ce soir, tous tes problèmes vont expirer. Tu ne les verras plus. Dieu va les jeter dans la mer de l'oubli. Tu vas témoigner. Prépare-toi pour ton miracle, pour les miracles de ta famille et pour les miracles concernant tous les domaines de ta vie. Prépare-toi. Commence à dire au revoir à ton problème. Ils vont tous disparaître. Ils vont prendre, ils vont s'envoler. Quelque chose tombera de ton corps. Prépare-toi. Que Dieu te bénisse. Les conseillers sont prêts. Prépare-toi. Commence à, commence à dire au revoir à tes problèmes. Hein? Gloire à Dieu. La joie du Seigneur dans ta vie au nom de Jésus. Maintenant, comme nos visages sont différents, nos problèmes sont différents, et tout problème, quelle que soit la forme, quelle que soit la taille, quelle que soit la longueur ou la durée, le Seigneur va l'ôter de ta vie ce soir. Comme Achab, comme il a cru, va manger, boire il y a le bruit d'une grande pluie qui s'annonce. Si Achab a cru, toi tu crois au Seigneur. Crois à ses prophètes. Ça va arriver dans ta vie. Il y aura des cris de guérison, de délivrance, de miracles. des montagnes qui seront déplacées. Dans chaque vie ce soir, au nom de Jésus, comme Élie a dit à ses serviteurs, va voir. Et il est allé et il est revenu. Je ne vois rien. Tu ne seras pas pressé ce soir. Le miracle sera déposé dans ta vie. Quand tu vas examiner, tu verras. Si tu ne vois pas, examine encore. Examine encore ce dernier jour, le dernier jour de ce problème dans ta vie. Lève ta main et impose ta main là où tu as le problème, là où tu as la maladie, là où tu as l'infimité, la douleur. Ça va partir. Père, nous te remercions. Nous te glorifions. Nous t'exaltons. Il n'y a rien que tu ne puisses faire. Tu fixes tout. Dans toute vie, partout, partout dans le monde, ce soir, au nom de Jésus. Toute maladie, quel que soit le nom, toute maladie, quelle que soit la forme, toute infinité, peu importe la durée, je prononce ta parole à cette infimité, à cette maladie. Sors au nom de Jésus. Toute forme d'oppression, toute forme d'attaque, toute forme de captivité, nullifie toute chose maintenant même. Maladie incurable, soyez guéri au nom de Jésus. les yeux aveugles, soyez ouverts maintenant. Les langues sourdes, langues muettes, parlez maintenant. Oreilles sourdes, écoutez maintenant. Les mains paralysées, desséchées, étendez ces mains. Et soyez guéris au nom de Jésus. AVC, paralysie, os cassé, fracturé, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Cancer, soyez guéri. COVID-19, sois guéri. Ulcère, sois guéri. Problème respiratoire, sois guéri au nom de Jésus. Tuberculose, tu es guéri. Toute partie de ton corps qui manque, Seigneur, Père, un miracle récréatif maintenant même au nom de Jésus. VIH sida, sois guéri au nom de Jésus. Problème spirituel, attaque spirituelle, affliction spirituelle, sortez au nom de Jésus. Seigneur, accomplis l'attente de ton peuple frères, sœurs, hommes, femmes, garçons, filles. À gauche, ici, à droite, au milieu, au centre, de devant, derrière, partout. Dans tous les pays. Touche tout le monde maintenant. Que le nom de Jésus achève toutes tes calamités. Confirme-le au Seigneur, qui est la guérison partout, miracle partout, la puissance démontrée partout. Merci Seigneur. Je sais, je sais, je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Tu l'as eu. Ton miracle de délivrance là-bas.